Donc une fois que vous avez décrit le, problème et, le plaisir que vous allez avoir à, trouver des solutions pour régler ce problème, vous allez présenter votre proposition de valeur. Comment vous, face à un problème donné, vous avez une solution, une solution que vous avez euh, plaisir finalement à, mettre en place pour, régler ce problème. Et encore une fois, si on vous demande de, dire pourquoi vous avez pensé à cette, euh, euh, proposition de valeur, c'est simplement pour voir si on est impliqué, euh, si vous êtes pardon, impliqué dans, dans, votre capacité à régler et à surmonter les difficultés de mise en place de votre proposition de valeur dans un nouveau marché avec des, euh, nouvelles contraintes. Donc ça, c'est quelque chose qui, votre, proposition de valeur, souvenez-vous du business model Canva, hein, de survivor c'est vraiment le bloc au centre, au centre de vos activités.